Da liquidade, tropinha, salve, salve, eita, a Magnata de novo aqui com mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal aqui 016 Eita, vamos que vamos, tropinha, eita, pra quem tá chegando agora no canal, apertou o play aí, sem querer aí, caiu de bocão no vídeo aqui, tá continuando assistindo aí Se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo aí pra mim aí, por favor, tá ligado? É isso, tamo junto. O vídeo aqui tá top e vários vídeos que eu vou estar tá postando pra vocês aí, pra você tá vendo meu Minata 016 e sábado que vem, campeonatinho, se ligado? Ao vivo aqui no canal, na buia e tudo mais. Ah, vamos que vamos, tropinha. Dali que dali. Respeita, Free Fire, Berbe do Rio. Esse vídeo aqui é o vídeo do Messi, galera. Já deixa o like aí, compartilha aí que eu vou estar tá mostrando ele tudo pra vocês aqui certinho, nos mínimos, nos mínimos detalhes. Antes dessa vinheta aqui que você vai estar tá curtindo e deixando o like aí, tá ligado? Qual que vai ser a causa? Me mandar aqui normal? Hum? Você quer ir pra algum outro lugar? Надо дюйм, надо дюйм. tem me dado nessas casas, essas casas aqui? Não Tem nada nessas casas aqui? Tem 40 aqui, você quer? Eu vou pegar. Essas casas aí do lado aí não tem nada, mega, é só mochila. ACR ou a é Grosa? Vou com essa arma aqui mesmo. seja mais bala de 40 com ela. Vai descer lá? Jó. Olha o cara lá, não é? Não. Que coisa. É. Fundindo um cara com poste. feio. <laughs> no poste, atirando um poste. <laughs> Capa no poste. <laughs> E eu andando ainda, Meu Desgraça.

Pegar uma guaritinha ali. É o jeito. Tá precisando de moeda? Não, tá de boa. Tô com três aqui, dá pra comprar algum gel ali, alguma coisa, você quer? Vou comprar uma mochila, quer ver? Nós já vai lá pegar a guarita.

fragmento vai ser metálico. É bom se tivesse um ceifador aqui. Se não me engano vai dar. Se comprar 5. Se eu não vai dar. Não, não é <coughs> Se onde vai dar a safe agora, acho que não. perder é a loja. tem Tô sem coronha. Hã? Não? Não, o cara lá mesmo. Deitei um. Acabou de levantar, mesmo. Lá no gel, lá, os dois lá. Eu deitei um. E ele acabou de, de descer, mano, no paraquedas. Tem mais cara aqui. Aí tava em cima? Tava. Cuidado, cuidado, tem cara lá pra trás. Vamos recuar, vamos recuar. recuar. Ele tá de. de. de karma, eu nem tem onde que ele tá. Ó, tem mais cara aqui na frente, aqui, ó, salvando aqui, ó, na lojinha, eu acho. Vem que nós mata também. Você matou alguém?

Ou você quer esperar um ou esperar os caras virem de lá? Na casa? Foda, cara, segura nós ali. Olha lá, tá, lá, na, na, na, lá do outro lado, ali na esquerda, ali, ó. Deitei um. O outro? Você matou o outro? Não, porque era dois, eu deitei um, eu... Finalizou. Eu não vi o outro. Não é que eu não vi, eu vi o outro, mas não, não vi você deitar tá, ele. É. Aqui, era o filho da puta que tava de cara. 20 moedas ele tinha, velho. Vamos lá pra, pra casar ele lá. Doze. Você quer? compra um coisa ali. Nossa, eu joguei já o fora, mano. Não, fui comprar maior, comprei drone. Mas tá safe. Alguém tomou na mina aí, Mega. Um sim. O Mega tem mais cara ali dentro da, da, da, casa vermelha ali, ó, que eu vi, mano. Que, que tomou dano na mina. É, é ele mesmo, ele tomou dano na mina, mano.

Olha aqui atrás. É 2 mega. Deixa, deixa, Hum? Que, Mega? Vamos subir, Mega. Vamos subir. Sobe, sobe, sobe. Vem, sai daí. Vamos pegar a safe. Vem, vem, vambora. Deitei, vem. bicho doido. Eita. Seis kills. Peguei 10 <laughs> kills querendo pegar.